sleeping bumps. I'm not sleeping. quando se terminar Células apóides, ameiose vai formar Estas células quando unidas quando vai formar Desta forma a divisão acabamos de escutar quando Deus Ele estava ensinando Quando Deus te desenhou Ele estava ensinando Divisão celular